Was tue ich bei einem festsitzenden Tampon? Ja, äh... Ganz stark drücken einfach. Echt? Ja, einfach so, mm, als wenn man, <laughs> als wenn man ein Baby rauspressen will. Ein Baby! Ich habe weder mit Babys noch mit Tampons Erfahrung. Jeder hat schon mal ein Baby rausgepresst. Ah, ja.